как вы думаете, почему они хотят оказать такое давление на Республику Беларусь? И, насколько я поняла из вашего ответа, вы считаете, что ответственный за кризис все-таки США? И правильно ли я вас поняла? Вы правильно задали вопрос. Э, глубинные причины давления на Беларусь связаны именно с Соединенными Штатами Америки. Я не буду перечислять все причины, я постараюсь вам назвать главное. Главная причина кроется в том, что мы оказались главным звеном давления Соединенных Штатов Америки и НАТО на Россию. Вы знаете, что творилось у нас в прошлом году. Попробовали здесь Беларусь сделать Украиной, как они сегодня от нас требуют. Когда мы им задаем вопрос, чего вы хотите? Мы хотим, цитирую, мы хотим, чтобы Беларусь была как Украина. На что я ответил, мы Украиной быть не хотим, наш народ этого не хочет и никогда не будет. Поэтому в прошлом году нас попытались через так называемую цветную революцию и мятеж превратить в Украину. Не получилось. Для чего им нужно превратить Беларусь в Украину? Для того, чтобы полностью создать вот этот Балто-Черноморский регион, о чем они мечтают давно, вот этот создать блок с границей на востоке возле Смоленска для дальнейшего давления и, скажу прямо, продвижения в Россию. Ну, коль не получилось сделать это через мятеж, вы в свое время этот период прожили. У вас тоже при Эрдогане это было. Попытка мятежа в Турции была. У нас несколько это было по-другому, но мятеж там, в Турции, и мятеж здесь иначе не назовешь. Не получается силой, наскоком сломать страну. Поэтому перешли к планомерному давлению – перешли к гибридной войне. Суть этой гибридной войны состоит в том, что идет давление и нападки на Беларусь по разным направлениям с разной интенсивностью по этим направлениям. Это выражается в давлении через средства массовой информации, по линии дипломатической, по линии политической – и сейчас перешли к жестокому давлению по экономическим направлениям. Пять пакетов санкций против Беларуси ввели американцы и европейцы. За этот год были 10 попыток совершения террористических актов против людей, против предприятий и против военных объектов со стороны наших беглых которая сегодня находится под крышей Польши, Литвы и Украины. Вторая часть моего вопроса, я хотела уточнить, правильно ли я вас поняла, что вы считаете, что страны, которые должны нести ответственность за этот кризис, то есть по чьей вине это все случилось, это Америка и ее союзники? Абсолютно. Вы это знаете лучше меня, потому что вы находитесь рядом с теми разрушенными странами, которые они развалили.